obrigado. Mas vocês ganham. Boa, Rafa! Boa, Rafa! Quanto? Isso, beleza. Bola pra eles agora. Aí agora vem eles. Vai. Tem mais. Maria. Mariana Beatriz, vamos jogar bola? Não. Fraquinho. Ó, Ana Beatriz jogou ali. Boa. Quem vai fazer a contagem agora é a Ana Júlia. Ana Júlia tira uma bola de cada vez, vai todo mundo conta junto, tá? Vai lá, voz alta. Dois, três. Seis pontos? Ok, bola pro outro time agora. Bola pro outro time. Devagarinho pode jogar. Foi. Devagar. Vem, sai, Carol. Tá, tchau, pronto? Sim! pronto aí, time? Sim! atenção, atenção, atenção, atenção. Ó, devagarinho foi pra jogar. Adentro. Deixa as bolinhas dele. É isso. Tem mais uma ali. Tem mais bola lá. Olha lá. Aí. Tem mais bola. Vamos, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aí. Caramba monte, ó. Quer ver, ó? Ó, dois, quatro, seis, oito, dez. Essa tá fora, dez, doze, mais cinco, dezessete, dezenove, vinte e um. Pontos, bateu o recorde, hein? 21.